Acha? Що там базіка, мене вся Україна. Саня, <laughs> Саню вся Україна знає. Він з утричка вже розтопив. І ми зараз додому не бігаємо по кипяток. Отак. Отаким, отаким методом да, своя ця печечка і вон вже в газовий балон можна заливати гарячу воду. І зараз надібрали, холодну додали і опять і воно тут горить потихеньку і якби і нам не мішає. Да, вес приличный, да? Вес дуже хороший. Что там балакать? Вот так, друзья. Перед использованием опускаем баллон у тазик пустый. Вот так. Опускаем баллон. Есть. Санька вже зараз набирає гарячу воду відро. І на шапку знімає як воду набирає, щоб не спочив. Пари, пари. І холодну туди потім гепнем, да? Вон же стоїть, ага. все затарено. міні бойлер Мені було, що бігати ото, е, додому, розбиватися, прибуватися самовільно. Та ще набери повненько, я вилізу. А ти сюди додавиш. Не облився, поняв гаряче. І отак воно далі буде ще нагрівати. І отак ми і миємо, зараз і все так робимо. А я наливаю сам балон. Щоб хорошо горіла горілка. Звісно, як вдома самі ріжемо своїми силами, ми нікуди не спішимо. У нас ну, спішить нікуди, щоб там шик-шик, швидко. Як Андрюха, ми так не вміємо, звісно, так по-скромненькому. Тяп-ляп. Ну. Коротше, отак. Потім я беру горілку свою. У мене дві горілки. Одна маленька, я нею почав палити. Обично, стандартно. Ну в неї дуже довго. Зараз я і ту покажу, і ту. Ты снимаешь, я? А, да? Я пропустил. Ось е, ось моя горілка це ще старого образця. Ми нею ще, як робили на стройках, Саня повна, криша крива на білому, повний Сань? Да, от ж ми крили. Да. Ця шмала хорошо. Ми її відремонтували, тут кран був е, забитий, ми кран відремонтували, почистили все. Ця шмаляха ого-го, швидко. А та, що я купляв в магазині, вона теж непогана, але ну, вона нею медленно дуже. В неї очах охвата маленький, тут здоровий очах охвата, і тобто вона шмаве швидко. А та зараз я покажу ту. Це я нею перші дві спробував сам. А ось моя стара перва. От. Ну вона вона ну, пече, все на ну, неї дуже довго. Маленький очах, охвата і довго треба водити. А так теж я нею в перших. Я нею не знаю, якщо всі посчитати, може штук 4 зробив оцієї. Може 5. А цієї вже більше. Ну це, звісно, помощніше. Зараз покажу як вона. Іменно ця. І отак. Коротше. и работаем Як Санька робить, ми навіть боїмося щось сказати. Надо після війни купимо віса нормальні, щоб потім звішувати їх. так треба буде, тому що це ну, не узнаєш точний вес, поки не буде нормальних весов. А віса нормальні треба купити. як Пройде війна, все, закінчиться і поїдемо в Харків, купимо віса. Брать зразу 300 кілограмові, бо 200 кілограмові 7-місячних моїх не беруть. Тільки 300 300 или взагалі на півтони брати. Наверное, так. Да? Да. Воду треба в балоні міняти, бо вже погано горить. Зараз гарячу воду поміняємо і далі в бой. Воно ну, вже чувствуєш, коли воно хорошо горить, коли не дуже. Давай. Та я сюди. уже закипело в сосках. Можно пельмени варить. Санька говорить, треба пельмені варити. Може і пельмені туди кинуть, тільки ж багато треба там. Кіл 5, да? З'їсиш 5 кілограм. А з'їв би 5 кілограм за 500 тисяч доларів. Да. 5 кілограм з'їв би за 500 тисяч доларів. За полляма, конечно. А, а за лям 10. <laughs> Ну, один мільйон доларів 10 кілограм пельменів. Та ні, би? ну це даже не знаю. Не обсуждається, да? <laughs> Це даже не обсуждається. Собаки ждуть свого. Аська вже, Аська вже воспиталася місті, бо все, все лежить, отдыхайте, отдыхайте, ніхто вас не ну, не підривати, бо це зараз тільки троніть. Вже хвостами почали отак. Все спокійно. Боря, коли ти покриєш Асю, питали? Коли вже буде ето? Цуценята малі. Вона вже вроді би е, раз перегуляла, це должен бути вроді би як би другий раз. Ну і він її покриє. А там як будуть щенки, то побачите ж на каналі маленькі. Як будуть бігати по цьому двору, тоді Аська, значить, опоросилась. <laughs> Очинилась. Борька, ну. Все, біжи, біжи. Пш, пш. Санін підход. Ну, Погано пропік. Він спеціальні в нього рукавиці. Там хорошо. А той ногу топ маленький. Сань. Ось так. перевертаємо. І далі. не были хорошие. конкурент Андрея. Саня спинку. Та все там давно Ну, пробив. лучше пройди, взагалі вже повсюди. Та я її ще до цього пробивав. Вот, получается, все вымыли. Разделку в цей ролик вкидывать не буду уже. Думаю, если сейчас будем снимать дальше, то выкину в следующий раз. Ну, в следующий ролик саму разделку. Потому что цей ролик и так получается дуже длинный. Короче, вот так. А такая у нас получилась свинка. Вот такой получился вес. Ну, вес, понятно, мы уже тут пока полили, обмывали. Ну, вона чуть боль, чуть більше 200 кг. Чуть-чуть, небагато, ну десь, як Саня і казав, кіл 210, да, Сань, Кілограм 210 є. Це місяць і 8 днів. Будьте любезні. Ставим пальчики вверх і ждемо продовження саму Пока!